юна гауди юна Ну ой ой Юна Гвалди, Юна. Вернуть тебя на 360 Юна, мивай, экупай Юна Гвалди, Юна подпишись. Я не откажусь.